السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرة أخرى اليوم باش نتعلمو بولابس باش تشوفوا أهم حاجات لازم تركز عليها باش تخدم بولاب صحيحة مش المهم أطلع وأهبط وكهو اليوم باش نتعلمو pull-ups باش نشوفو اهم حاجات لازم تركز عليها باش تخدم pull-up صحيحة اول حاجة هي hands placement يعني قبل ما تطلع على البار وين باش تحط ايدك احسن بقعة باش ما تضرش كتفك هي اوسع من كتافك بشوي بعد ما طلعت على البار ثاني حاجة هي scapula engagement يعني تكبس لوحة الكتف ما تخليش كتفك يطلع لوزنك خليه ديما بعيد أول حاجة تحميك من الإصابات وثاني حاجة تمرين يولي أسهل ثالث أهم حاجة هي كور يعني طول ما أنت على البار خلي كرشك مكبوسة ورجليك زادة معاه يعني طول ما أنت على البار بدنك يبقى الكل مستقيم آخر حاجة كيف تطلع حاول توصل ذقنك فوق البار حتى لو كان صعيبة حاول ميسالش وكيف تهبط تهبط لوين يديك مستقيمة مش كيف برشا ناس بالنسبة للناس اللي ما تنجمش تخدم حتى كعب اطلع على البار خلي كتفك بعيد على وذنك وكرشك مكبوسة وابقى اطول وقت ممكن بالوقت تولي اقوى وتعمل اول بولاب ليك هكا نكونو كملنا كل شيء لو كان عجبك الفيديو like و subscribe باش ما يفوتك حتى فيديو جديد والسلام I'm rich, I'm